өткөргүч ток булагына туташтырылган картон барагынан өткөрүлөт картондун үстүнө темир талканы салабыз ток булагы кошулганда талкан топтолгон тегерекчелерде жайгашат талкандын ордуна картон баракка магниттик жебени коебуз электр чынжыр жабылганда жебелер магниттик индукция сызыгын бойлото жайгашат эгерде сиз өткөргүчтөгү токтун багытын өзгөртсөңүз анда жебелер жүз сексен градуска бурулат